आपको टाइम स्टाइल और यहाँ पर आपको डेट स्टाइल मिल जाता है जो कि काफ़ी कमाल का दिखता है सकते हैं कि आइकन पैक भी आपको काफ़ी कमाल का मिल जाता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर देता है इसका टोटल आइकन पैक आप देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं हमको काफ़ी बेहतरीन लगा इसका आइकन पैक और काफ़ी खूबसूरत भी है तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बात करें इसकी स्टेटस बार की स्टेटस बार पर आप देख सकते network icon battery icon and volte icon काफ़ी क्लीन में मिल जाता है जो कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का दिखता है यहाँ पर आपको बात करें कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल भी आप देख सकते हैं जो कि आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाता है यहाँ पर आपको इनेबल डिसेबल जो मल्टी कलर में मिल जाता है जो कि ब्लू ग्रीन और यहाँ पे ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में मिल जाता है तो चलिए चलते हैं इसके सेटिंग के इंटरफेस पे तो सेटिंग का इंटरफेस आप देख सकते सेटिंग का इंटरफेस भी आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है जो काफ़ी अट्रेक्टिव लुक प्रोवाइड कर देता है यहाँ पे आपको जो है हर आइकन जो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन का मिल जाता है यहाँ आप आपको सेटिंग का इंटरफेस काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो कि हमको काफ़ी पसंद आया और बात कर ले इसकी डायला पैड की तो डायला पैड आप देख सकते हैं डायला पैड भी आपको काफ़ी सिंपल ही मिल जाता है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बात कर ले इसकी नोटिफिकेशन पैनल की नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और बात कर ले इसकी लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन आप यहाँ पर देख सकते लॉक स्क्रीन पर आपको वॉलपेपर काफ़ी कमाल का मिल जाता है यहाँ पे एनिमेट वाली आपको वॉलपेपर मिल जाती है जैसे कि आप नीचे के साइड देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो कुछ फीस वगैरह का एनिमेशन वाली वॉलपेपर मिल जाती है तो हमको काफ़ी पसंद आई थी मैं यहाँ पर लेफ्ट राइट में आपको कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर आपको डबल क्लिक में भी कुछ भी नहीं मिलता है इसलिए लॉक स्क्रीन पर कोई भी कस्टमाइजिंग नहीं है और चार्जिंग इमेशन हम आपको अभी दिखा नहीं सकते हैं तो चलिए इसी के साथ इसका डार्क मोड इनेबल करते हैं देख लेते हैं कि आपको इस थीम में डार्क मोड सपोर्टेड मिलता है नहीं तो डार्क मोड मैंने कर दिया इनेबल चलते सेटिंग के इंटरफेस पे तो आप देख सकते हैं इस थीम में आपको डार्क मोड सपोर्टेड नहीं मिलता है तो आप इसको विदाउट डार्क मोड में यूज कीजिएगा काफ़ी अमेजिंग लुक मिल जाता है विदाउट डार्क मोड में